क्या देश के लोगों को नोटबंदी की कीमत इतनी अधिक चुकानी पड़ी है कि नोटबंदी के बाद करीब 50 लाख लोगों की नौकरी चली गई कुल मिलाकर वर्ष 16 और 18 के बीच करीब 50 लाख लोगों ने अपनी नौकरी गंवा दी है एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नौकरियों में गिरावट की शुरुआत नोटबंदी से हुई हालांकि इन रुझानों का कोई सीधा संबंध आपस में स्थापित नहीं हो सका अजीम प्रेम यूनिवर्सिटी की यह रिपोर्ट आंकड़ों पर आधारित है जिसमें बताया गया है कि भारत के बेरोजगारों में अधिकांश युवा हैं स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया नाम की रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी से आमतौर पर महिलाएं पुरुषों के मुकाबले ज्यादा प्रभावित थी उनमें बेरोजगारी की दर ज्यादा है रिपोर्ट में कहा गया है कि आमतौर पर बेरोजगारी 2011 के बाद धीरे धीरे बढ़ी है लेकिन नोटबंदी के बाद इसका आंकड़ा बढ़ता चला गया दो के बाद यह लगभग दो और तीन गुना हो गया सरकार ने 8 नवंबर 2016 को एक हजार रूपए के और पाँच सौ रूपए के नोटों को चलन से बाहर कर दिया कुल मिलाकर यह बताया गया है कि 10 प्रतिशत कार्यशील उम्र की महिलाएं जो स्नातक भी हैं वो बेरोजगार हैं चौतीस प्रतिशत स्नातक महिलाएं बेरोजगारी की लपेट में हैं और इनकी उम्र है बीस से चौबीस वर्ष इसके अलावा 60 प्रतिशत शहरी कार्यशील आबादी बेरोजगार है उच्च शैक्षणिक योग्यता रखने वालों के बीच खुली बेरोजगारी में बढ़ोतरी के अलावा भारी तादाद में